Kamusta ka na? Kamusta na siya? Balita ko masaya na kayong dalawa Yung mga plano namin noon Ginagawa nyo na rin ngayon Hinahanap ko pa rin yung dating binitawan ko sa mali naming panahon Kasalanan ko, bigla kong sumuko Ngayon ko nalaman mas mahirap makitang masaya na siya sa iba Wala na akong laban Di ko nagawa na sabihin na mahal ko siya Tanging pakiusap ko na lang Huwag mo sasaktan Ipakita mo kung gaano siya kahalaga Pwede bang ingatan mo siya Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa Bawat larawan nyo na magkasama Ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa siya Dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala Ipakita mong siya ang mundo Masakit may kasalanan ko Hindi madali ang nangyari sa aming dalawa Puro pag-aaway sa lahat ng bagay Kaya mas pinili niya na lumayo sa piling ko Lagi na lang mali niya Ang aking nakikita Di ko alam, unti-unti na Sinawalan na ng gana Sana iyong alagaan Mahalin at ingatan Nagsisisi akong hinayaan Na mawala na lang hindi ko na naagapan Ikaw na ang may hawak ng dati kong mundo Makita lang siya na Masaya ay masaya na rin ako Pwede bang Pinagalitan mo siya Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa Bawat larawan nyo na magkasama Ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa Ingatan mo siya Dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala Ipakita mo siya ang mundo Masakit may kasalanan ko Alam ko namang di Nakita naman na masaya na siyang nasa tabi mo Wala akong magawa kundi tignan kayong dalawa Mali kung hindi ko nabigyan siya ng halaga Pinakawalan ko ang hindi Bawat larawan nyo na magkasama Ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa Ingatan mo siya Dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala Ipakita mong siya ang mundo Masakit may kasalanan ko Ingatan mo siya Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa Bawat larawan nyo na magkasama Ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa Ingatan mo siya Dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala Ipakita mo siya ang mundo Pasakit may kasalanan ko